Hey guys, welcome back to a new video of GTA 5 Android Mode. Guys, basically आज की ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया था कि हम जी टी एफ फाइव के इस वाले मोड को जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से कैरेक्टर को चेंज कर सकते हैं एंड किस तरीके से और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जिसको यूज़ करते हुए हम इस गेम का मज़ा और भी ज़्यादा ले सकते हैं ठीक है तो आ, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं इसकी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको अंदर आप और क्या क्या चीज़ें को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो लाइक कैरेक्टर चेंज करना हो तो वो कर सकते हो गन सेलेक्टर को ओपन करना है तो वो ओपन कर सकते हो उसके बाद में आपको और काफ़ी ऐसी चीज़ें इस मोटपैक पैक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी क्योंकि ये जो मोटपैक पैक है पूरा जी टी बेस्ट है तो इसके अंदर सबकी सब चीज़ें जी टी की ही आपको देखने के लिए मिलने वाली है ठीक है तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मेरे को आज बना देनी ही चाहिए तो फाइनली गाइज ये वीडियो आज अपलोड हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा का पूरा टोटोरियल इस मोड का पूरा का पूरा आ, कितने यूजेस है इस मोड मोड पैक के तो वो सब कुछ मैं आपको आज की इस एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो आ, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं तो इस वीडियो को पूरी देखते रहो क्योंकि इस मोड पैक के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने वाला हूँ आगे ठीक है तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आपको पहला स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है जो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है तो लेट्स को तो गाइज अब जो पहला स्टेप आपका आता है वो आता है कि आप अपनी गेम के अंदर कैरेक्टर को किस तरीके से चेंज कर पाओगे ठीक है तो मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपनी गेम के अंदर कैरेक्टर को किस तरीके से चेंज कर सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो है ऊपर मैप के पास में ऑप्शन मिल जाएगा पावर का ऑप्शन ठीक है स्क्रीन पे देख सकते हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है उसके बाद में आपको यहाँ पे आप यहाँ पे एजेस पे देखोगे तो लेफ्ट एंड राइट पे आपको एरो का एक आइकन दिख रहा होगा ठीक है उसके ऊपर यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद में अपना कैरेक्टर यहाँ पे स्विच कर पाओगे ठीक है अब प्रॉपरली स्विच करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पे आप सपोज करो कि मेरे को बनना है माइकल ठीक है तो मैं माइकल पे यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले जाता हूँ उसके बाद में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जंप के ऑप्शन पे ठीक है ये जंप का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करना है and then has you can see आपका जो कैरेक्टर है वो स्विच हो चुका है उसके बाद में आपका जो कैरेक्टर है वो माइकल में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस ठीक है यहाँ पे आपने देख लिया कि आपका जो कैरेक्टर है वो माइकल के अंदर स्विच हो चुका है ठीक है एंड इतना ही नहीं आप माइकल की एबिलिटी भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो सी यहाँ पे आप देखोगे तो माइकल की जो स्लो मोशन वाली एबिलिटी है वो भी आप यूज़ करते हो सेम फ्रैंकलिंग में भी होती है तो मैं आपको अगेन फ्रैंकलिंग में करके दिखा देता हूँ देखो मैंने एरो सिलेक्शन ले गया फ्रैंकलिंग पे उसके बाद मैंने जंप किया देन आप यहाँ पे देखोगे तो जो है मेरा करेक्टर यहाँ पे चेंज हो चुका है ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अपना ट्रैवर तो ट्रैवर को भी मैं यहाँ पे जंप का बटन दबा करके सिलेक्शन पे सेट करिए उसके बाद में मैं ट्रैवर को भी यहाँ पर जो है चेंज कर सकता हूँ गाइस ठीक है आपने देख लिया है कि मैं किस तरीके से जो है कैरेक्टर को अपनी गेम के अंदर चेंज कर सकता हूँ तो यह एक स्टेप है जिसकी वजह से आप गेम के अंदर जो है कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो अब गाइज जो इशू आता है लोगों को वो ये आता है कि वो मुझे बोलते हैं कि हम जो है हम वेपन सेलेक्टर को किस तरीके से ओपन करें ठीक है वेपन किस तरीके से चेंज करें किस तरीके से सेलेक्ट करें ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे तो मनी की जगह हम पहले गन चेंज करते थे ठीक है अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब ये जो मोड है वो पूरा मॉडिफाइड है दैट्स वाई तो आपको गन चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऊपर मैप के पास में गन का ऑप्शन ठीक है यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो मेन्यू होगा वो गैस फाइनली ओपन हो जाएगा एंड आप यहाँ से जो है वेपन सेलेक्ट कर सकते हो किसकी वजह से आप अपनी जॉयस्टिक की वजह से आप अपनी कोई भी भी वेपन को जो है सेलेक्ट कर सकते हो गाइस ठीक है एंड यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना एरो के इनसे आप गन को चेंज कर सकते हो जैसे कि जी टी फाइव के अंदर होता है तो बेसिकली पूरा जी टी फाइव का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे इस मोड पे के अंदर मिलने वाला है और जिन लोगों ने इस मोड पे को डाउनलोड नहीं किया है उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी जल्दी से जाओ एंड वहाँ से डाउनलोड कर लो गाइस ठीक है तो यहाँ पे मैं गन चेंज कर सकता हूँ मशीन गन ले सकता हूँ एंड यहाँ पे जी टी फाइव के सारी गन्स के आइकन भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये गन वेल वाली भी यहाँ से आप गन चेंज कर सकते हो जो भी आ, आपकी मर्जी है जो चेंज करना चाहते हो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो ए डब्ल्यू एम यहाँ पे सेम जी टी एफ की आपको गन के आइकन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे जम के बटन पे क्लिक करते ही आपके हाथ में जो गन है वो यहाँ पे आ जाएगी सी यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो कार नाइनटी है ये किस तरीके से शो हो रही है और बहुत ओपी लग रही है एंड यहाँ से आप किसी को भी यहाँ पे शूट कर सकते हो ठीक है तो ये तो हो गया आपकी गन्स की बात ठीक है अब आती है आपके फ़ोन की बात ठीक है अब काफ़ी लोगों का फ़ोन भी ओपन नहीं हो रहा था तो, तो मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ कि फ़ोन किस तरीके से ओपन करना है तो फ़ोन का ओपन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे मैप के पास आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा फ़ोन का आइकन आपको दिख रहा होगा ठीक है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका जो फ़ोन है ओपन हो जाएगा बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फ़ोन ओपन हो जाएगा उसके बाद में इसको चलाना कैसे है उसके बाद में इसको चलाने के लिए आपको जो है नीचे प्लस माइनस का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना एक सेकेंड हाँ प्लस माइनस का जो ऑप्शन दिख रहा है ना उसका आपको यूज़ यूज़ करना है गाइस ठीक है उसका यूज़ करते करते आप देखो पहले तो आप टच स्क्रीन से ऐप अप्लाई कर सकते हो ठीक है टच स्क्रीन से चाहो तो आप इसका अप्लाई कर सकते हो लेकिन ओपन नहीं कर पाओगे ठीक है जैसे कि आप देख रहे हो मैं ओपन नहीं कर पा रहा तो ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने कैमरा के बटन पर क्लिक किया उसके बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा बैक आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ठीक है बैक करने के लिए और कैमरा अगर आपको बंद करना है तो रिस सेट का बटन दिख जाएगा उसके ऊपर क्लिक करो एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस के बटन पे क्लिक करो आप कैमरा के ऐप से बाहर आ जाओगे ठीक है उसके बाद में आपको लाइक ब्राउजर में जाना है तो आप ब्राउजर ओपन कर सकते हो जो ओपन करना चाहते हो वो यहाँ से ओपन कर सकते हो गाइस ठीक है गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि क्रैश हो रहा है गेम ठीक है तो क्रैश का यहाँ पे क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जो क्रैश का जो सोल्यूशन है वो आपका ये है कि आपको जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक अपनी गेम में नहीं लाना है सपोज़ आपका गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है तो यहाँ से आप मैप के बटन पर क्लिक करके सेटिंग में जाके डिस्प्ले सेटिंग में जाकर के आप जो है अपने रेजोल्यूशन को थोड़ा कम कर सकते हो ठीक है जैसे कि मेरा गेम लैग हो रहा है तो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है और इसको कम करने के बाद में विजुअल इफेक्ट जो होगा ना उसको भी यहाँ पे एकदम लो पे कर देना ठीक है और शेडोज जो होगी उन सबको ऑफ कर देना कार रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे ऑफ कर देना ठीक है और उसके बाद में आपका जो गेम है वो बिल्कुल भी लैग नहीं होने वाला है लेकिन हाँ आपके जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़े कम हो जाएगी गेम की आपको अच्छे से जो है रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएंगे शेडोज आपको अच्छे से नजर नहीं आएगी लेकिन आपका गेम अच्छे से चलेगा और गेम आपका स्क्रैच भी नहीं होगा ठीक है और एक बात कि आ, कुछ लोग कह रहे थे कि हम जैसे घर के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा गेम क्रैश होता है या फिर हम जैसे ड्राइविंग करते हैं हमारा गेम क्रैश होता है तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो ये जो मोड पैक है बहुत ही ज़्यादा हैवी मोड पैक है ठीक है तो अगर आप इसमें ड्राइविंग करती हो या फिर आ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के साथ गेम को खेलते हो आ, बहुत हैवी ड्राइविंग करते हो बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो या फिर कुछ और चीज़ें करते हो तो देखो गेम क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि गेम का जो ये वाला मोड पैक है ये बहुत ज़्यादा हैवी है आपको पता होगा एंड क्रैश तो देखो जी टी रियाज के हर एक मोड में कहीं ना कहीं पे होता ही है ठीक है सपोज यहाँ पे लाइक जो चेट्स है अगर मैं चेट्स के ऑप्शन को भी ओपन करता हूँ तो चेट्स का भी ऑप्शन में कुछ कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो आपका गेम क्रैश कर देती है ठीक है तो कहने का मतलब ये कि देखो गेम तो क्रैश होता ही है अगर आप अच्छे से गेम को खेलोगे अच्छे से ट्रैफिक ट्रैफिक ज़्यादा ऐड नहीं करोगे अपनी गेम में तो आपका जो गेम है वो क्रैश नहीं होने वाला आपका जो मोडपैक होगा वो बहुत अच्छे से चलने वाला है और कोई दिक्कत नहीं देने वाला तो बहुत ही बढ़िया मोडपैक है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा दैट्स तो, वाई uh, कि मैं इसका हाउ टू यूज़ वाला पार्ट अपलोड uh, कर रहा हूँ एंड यहाँ पे स्काई बॉक्स आप देख रहे हो तो बहुत ओपी लग रहा है लो सेटिंग्स पे भी जो स्काई बॉक्स क्वालिटी दे रहा है बहुत ओपी दे रहा है फोर के स्काई बॉक्स जो कि बहुत ओपी लग रहा है स्मोट के पैक uh, के अंदर बहुत अच्छे से मैच कर रहा है बिल्कुल लो सेटिंग मैंने कर रखी है एंड अगर आप हाई सेटिंग पे रख गेम को खेलते हो तो बहुत ही अच्छा लगने वाला ही है ठीक है तो गाइज ये थी आज की जी टी एफ फाइव की हाउ टू यूज़ वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना समझ आया अच्छी लगी एंड क्या आपको प्रॉब्लम और है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं आपको reply hand to hand provide करूँगा ऑल्सो अगर आपको लाइक मेरे से कनेक्ट रहना है मेरे से बात करनी है पर्सनली तो आप जो है इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इंस्टाग्राम का साथ में डिस्कोड पर भी आप मेरे से बात कर सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे सभी मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स जो है फेसबुक ट्विटर के उनके लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं ठीक है तो वहाँ पर आप जाकर के मेरे को मैसेज कर सकते हो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है दैट्स वाई कि मैं वीडियो को और लंबी नहीं ले जाना चाहता बट अगर आपको ये वीडियो आप पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना मोटिवेशन देना आगे की वीडियो के लिए so thank you so much for watching this video again and bye